нобель сыйлығы бұл сыйлыққа құлшынуға қызығуға әрине біздің де қақымыз бар енді 138 күн 6 сағаттан кейін биылғы нобель сыйлығының иегерлері анықталады әр жылы осы сыйлық берілер сәт таяған сайын қазақ жазушысы қашан нобель алады деген ұлы сауал көкірегімізді тырналайды кейбіреулер нобель сыйлығы саясаттың сыйлығы деген қышыртпа пікірлер айтып жүр ә, әрине мен бұған келіспес едім себебі осыған дейін нобель сыйлығын алған ақындардың жазушылардың шығармашылығынан ешбір осалдықты байқаған жоқпыз ал егер нобель сыйлығы саясаттың сыйлығы деп біз оған қырын қарап жүрсек қазақ жазушысы ешқашан бұл сыйлыққа қол жеткізе алмайды Э, әрине нобель сыйлығы қазіргі әдебиеттің өлшемі болмағанымен әдебиетті насихаттауға сол халықтың сол жазушының атын шығаруға оқырманға жеткізуге бұл сыйлық алтын көпір бола алады бұған мысал жапон әдебиеті дер едік жапон әдебиетінің қазіргі табысы осы нобель сыйлығымен тығыз байланысты ендеше қазақ жазушыларында нобель сыйлығына лайықты жазушылар бар ма әрине бар қазіргі көзі тірі классик жазушымыз төлен әбдіктің әр шығармасы нобель сыйлығына ұсынуға лайықты деп ойлаймыз оның өлара атты романы парасат майданы тозақ оттары жымыңдайды және ақиқат атты шығармалары қазақ халқының арғы бергі талайын тағдырын айтады мейлі ұлттың әр жазғаны мінезі шығармашылығында көрініп отырады бұл осыған дейін қалыптасып жатқан әдеби үрдіс деп ойлаймыз сыншы сардырдың мынадай жақсы сөзі бар кейіпкерім тауға шықты деме кейіпкерді тауға шығар дейді әдебиеттегі бұл принцип төлен әбдіктің шығармаларында жақсы көрініс тапқан ол әр кейіпкерін өзі көріп отырғандай қасында жүргендей тіпті жақын досындай етіп суреттейді бұл қазіргі әдебиеттегі жетістіктің бірі деп айтуға болады мейлі оның парасат майданын алайық немесе басқа шығармасын алайық әлемдік әдебиетте үлкен тілде аударылып сөйлесе әрине оқырманын разы етеді оған баспалар да мүмкін содан ары жол түсіп швед академиясына барар еді өздеріңізге мәлім шыңғыс айтматовтың шығармашылығының әлемдік деңгейге жетуіне міне осындай жол себепкер болған бұл тізімнің басына мен тынымбай нұрмағамбетовті қосар едім Танымбай Нұрмағанбетовтың әр шығармасында жан бар кәдімгі адамның жаны адамның психологиясы тағдыры ұлттың трагедиясы бар оның айқай мешкей жыланның уы және шал жел мая ә, бойтұмар басқа да шығармалары мейлі еуропаның мейлі батыстың оқырмандарын мойындата алатынына сөзсіз кәміл сеніңіз себебі тынымбай шығармалары біздің өміріміздің қағазға түскен бейнесі біз сол шығармаларды өзімізге айна етіп өткен тарихымызды ұлтымыздың тағдырын талайын трагедиясын көре аламыз ендеше осындай жақсы шығармаларды жақсы автордың романдарын не үшін үлкен тілдерге аударып өзгелердің ә, жаңағы нобель сыйлығы сияқты үлкен алпауыт сыйлықтың бәйгесіне қоспасқа ал екінші жағынан тынымбай шығармалары қазіргі қазақ әдебиетіне жаңа кейіпкерлерді жаңа лепті жаңа тынысты қосқан шығармалар бұған ешкімнің күмәні жүрмейді қазақ оқырманы түгелдей оқып шыққан шығармалар бар десек әрине тынымбайдың шығармалары осы мақсатты орындайды ал тағы да бір жазушымыз дулат исабековтің әр шығармасында біздің өткен кеткеніміздің тарихы және дүниеге деген көзқарасымыз ұлт ретіндегі қалыптасуымыз және көп деген ойымыз тұжырымымыз сол шығармалардан кездеседі осы үш жазушының да бірде бір романы бірде бір шығармасы әлі күнге үлкен тілдерде оның ішінде ағылшын француз испан тілдерінде сөйлеген жоқ бұл біз үшін қазіргі әдебиетіміз үшін әттеген айымыз деуге болады ендеше қазақ жазушысы қайсы нобель алады біз осы сауалға жауап іздеуіміз керек меніңше жоғарыда аты аталған үш жазушының шығармаларын романдарын әлемдік үлкен тілдерге сапалы аудармамен жеткізіп ары қарай жол табу сол кезде ғана шетелдік оқырмандар шетелдік баспалар біздің шығармашылығымызға біздің жазушыларымыздың жазғандарына қызығушылық танытар еді бұған өкімет болып немесе басқа да ұйымдар қатысты мекемелер болып араласуы керек әрине нобель әдебиет сыйлығы тек жазушыға ғана емес біздің әдебиетімізге де керек естеріңізде болсын қазақ тілінде жазылған шығармаларға ешқашан нобель сыйлығы берілмейді